Are you a team player? Are you a risk taker? Are you looking for a day or night job? Are you looking for full or part time work? Are you seeking a permanent or temporary position? Are you willing to travel? Are you willing to work overtime? Are you willing to relocate? Are you punctual? Can we contact your references? Can you work nights? Can you work weekends? Can you multitask? Describe a major disappointment in your life. Describe a time when you failed. Describe your management style. Describe your ideal job. Describe your previous jobs. Describe your work ethic. Do you consider yourself a leader? Do you have a driver's license? Do you have any questions? Do you have plans for further education? Do you know any foreign languages? Do you like working alone? Do you like working with numbers? Do you like working with the public? Do you prefer working on a team or by yourself? Do you work well under pressure? Do you work well with others? Explain how you would be an asset to this company. Have you done any volunteer work? Have you ever had trouble with a boss? How did you handle it? Have you worked in a multicultural environment before? How are your writing skills? How do you feel about learning new things? How do you feel about working by yourself? How do you relate to people from diverse cultures? How long do you plan to stay in this job? How soon can you start work? How well do you work independently? How would your coworkers describe you? How's your spelling? If I call your last boss, what would he tell me about you? May we contact your previous employers? Please describe your work experience. Tell me about your educational background. Tell me about yourself. What academic courses did you like the most and the least? What are three of your greatest accomplishments? What are your hobbies? What are your plans for the future? What are your long term goals? What are your qualifications for this position? What are your salary expectations? What are your short term goals? What are your strengths? What are your weaknesses? What can you offer our company? What computer programs are you familiar with? What did you learn in your previous job? What did you like the least about your last job? What did you like the most about your last job? What do you do for fun? What do you know about our company? What do you know about the challenges of this position? What do you know about this industry? What do you like to do in free time? What do you see as a major success in your life? What does success mean to you? What have you been doing since your last job? What is most important to you in a job? What is your favorite book or movie? What is your personal mission statement? What kind of compensation are you looking for? What leadership or managerial positions have you held? What major problems or challenges have you faced? What salary do you want to earn? What strengths would you bring to a team? What were your responsibilities in your previous position? What would you do if you won the lottery? What motivates you? Where do you see yourself five years from now? Which academic course did you find most difficult? Why are you the best person for the job? Why did you choose this field? Why did you choose your major? Why did you leave your previous job? Why did you resign? Why do you think you will be successful in this job? Why do you think you're suited for this position? Why do you want this job? Why do you want to work for our company? Why should we hire you? Why were you fired? Are there any further steps in the interview process? Are there possibilities for advancement? If you were to offer me the job, how soon would you want me to start? What are the major responsibilities of this position? When could I expect to hear from you? Are you a team player? Você trabalha bem em equipe. Are you a risk taker? Você é um tomador de riscos. Are you looking for a day or night job? Você está procurando um trabalho diurno ou noturno. Are you looking for full or part-time work? Você está procurando um trabalho de meio período ou período integral. Are you seeking a permanent or temporary position? Você está procurando uma posição permanente ou temporária. Are you willing to travel? Você está disposto a viajar? Are you willing to work overtime? Você está disposto a trabalhar horas extras? Are you willing to relocate? Você está disposto a mudar? Are you punctual? Você é pontual. Can we contact your references? Podemos entrar em contato com suas referências. Can you work nights? Você pode trabalhar à noite. Can you work weekends? Você pode trabalhar nos finais de semana. Can you multitask? Você pode realizar várias tarefas. Describe a major disappointment in your life. Descreva uma grande decepção em sua vida. Describe a time when you failed. Descreva um momento em que você falhou. Describe your management style. Descreva seu estilo de gestão. Describe your ideal job. Descreva seu emprego ideal. Describe your previous jobs. Descreva seus empregos anteriores. Describe your work ethic. Descreva sua ética de trabalho. Do you consider yourself a leader? Você se considera um líder? Do you have a driver's license? Você tem carteira de motorista? Do you have any questions? Você tem alguma pergunta? Do you have plans for further education? Tem planos para uma formação complementar? Do you know any foreign languages? Você conhece algum idioma estrangeiro? Do you like working alone? Você gosta de trabalhar sozinho? Do you like working with numbers? Você gosta de trabalhar com números? Do you like working with the public? Você gosta de trabalhar com o público? Do you prefer working on a team or by yourself? Você prefere trabalhar em equipe ou sozinho? Do you work well under pressure? Você trabalha bem sob pressão? Do you work well with others? Você trabalha bem com outras pessoas? Explain how you would be an asset to this company. Explique como você pode agregar valor a esta empresa. Have you done any volunteer work? Você já fez algum trabalho voluntário? Have you ever had trouble with a boss? How did you handle it? Você já teve problemas com um chefe? Como você lidou com isto? Have you worked in a multicultural environment before? Você já trabalhou em um ambiente multicultural antes? How are your writing skills? Como estão suas habilidades de escrita? How do you feel about learning new things? Como você se sente a respeito de aprender coisas novas? How do you feel about working by yourself? Como você se sente trabalhando sozinho? How do you relate to people from diverse cultures? Como você se relaciona com pessoas de diversas culturas? How long do you plan to stay in this job? Quanto tempo você planeja ficar neste trabalho? How soon can you start work? Quando você pode começar a trabalhar? How well do you work independently? Você trabalha bem de forma independente. How would your coworkers describe you? Como seus colegas de trabalho descreveriam? How's your spelling? Como está a sua ortografia? If I call your last boss, what would he tell me about you? Se eu ligasse para seu último chefe, o que ele me contaria sobre você? May we contact your previous employers? Podemos entrar em contato com seus empregadores anteriores. Please describe your work experience. Descreva sua experiência de trabalho. Tell me about your educational background. Conte-me sobre sua formação. Tell me about yourself. Me conte sobre você. What academic courses did you like the most and the least? Quais cursos acadêmicos você gostou mais e menos? What are three of your greatest accomplishments? Quais são as três de suas maiores realizações? What are your hobbies? Quais são seus hobbies? What are your plans for the future? Quais são seus planos para o futuro? What are your long-term goals? Quais são seus planos a longo prazo? What are your qualifications for this position? Quais são as suas qualificações para esta posição? What are your salary expectations? Quais são as suas expectativas de salário? What are your short-term goals? Quais são seus objetivos a curto prazo? What are your strengths? Quais são os seus pontos fortes? What are your weaknesses? Quais são seus pontos fracos? What can you offer our company? O que você pode oferecer à nossa empresa? What computer programs are you familiar with? Com quais programas de computador você está familiarizado? What did you learn in your previous job? O que você aprendeu em seu trabalho anterior? What did you like the least about your last job? O que você menos gostou em seu último trabalho? What did you like the most about your last job? O que você mais gostou no seu último trabalho? What do you do for fun? O que você faz para se divertir? What do you know about our company? O que você sabe sobre a nossa empresa? What do you know about the challenges of this position? O que você sabe sobre os desafios deste cargo? What do you know about this industry? O que você sabe sobre este mercado? What do you like to do in free time? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? What do you see as a major success in your life? O que você vê como um grande sucesso em sua vida? What does success mean to you? O que o sucesso significa para você? What have you been doing since your last job? O que você tem feito desde seu último trabalho? What is most important to you in a job? O que é mais importante para você em um trabalho? What is your favorite book or movie? Qual é o seu livro ou filme favorito? What is your personal mission statement? Qual é a sua declaração de missão pessoal? What kind of compensation are you looking for? Que tipo de remuneração você está procurando? What leadership or managerial positions have you held? Quais posições de liderança ou gerenciais você já ocupou? What major problems or challenges have you faced? Quais os principais problemas ou desafios que você enfrentou? What salary do you want to earn? Quanto você quer ganhar? What strengths would you bring to a team? Quais pontos fortes você traria para uma equipe? What were your responsibilities in your previous position? Quais foram suas responsabilidades em seu cargo anterior? What would you do if you won the lottery? O que você faria se ganhasse na loteria? What motivates you? O que te motiva? Where do you see yourself five years from now? Onde você se vê daqui a cinco anos? Which academic course did you find most difficult? Qual curso acadêmico você achou mais difícil? Why are you the best person for the job? Por que você é a melhor pessoa para o trabalho? Why did you choose this field? Por que escolheu essa área? Why did you choose your major? Por que você escolheu o seu curso? Why did you leave your previous job? Por que você deixou seu emprego anterior? Why did you resign? Por que você pediu demissão? Why do you think you will be successful in this job? Com que você acha que terá sucesso neste trabalho? Why do you think you're suited for this position? Com que você acha que é adequado para esta posição? Why do you want this job? Com que você quer este trabalho? Why do you want to work for our company? Com que você quer trabalhar para nossa empresa? Why should we hire you? Por que devemos contratá-lo? Why were you fired? Por que você foi despedido? Are there any further steps in the interview process? Existem outras etapas no processo de entrevista. Are there possibilities for advancement? Há possibilidades de promoção. If you were to offer me the job, how soon would you want me to start? Se você me oferecesse o emprego, quando você gostaria que eu começasse? What are the major responsibilities of this position? Quais são as principais responsabilidades desta posição? When could I expect to hear from you? Quando posso esperar notícias suas?